मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय लोकसभा चुनाव में वर्तमान में मौजूदा पाँच सांसदों में से त्रियासी फीसदी सांसद करोड़पति हैं और 33 फीसदी सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। संख्या के अनुमान से देखा जाए तो लगभग 430 करोड़ सांसद करोड़पति हैं और एक सांसदों पर फौजदारी मामले दर्ज हैं। आइए जानते हैं आगे की रिपोर्ट चुनाव सुधारों के इरादे से निगरानी रखने वाले गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने लोस चुनाव 2014 में निर्वाचित पाँच सदस्यों में से 521 के शपथ पत्रों का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला है कि तैतीस फीसदी मौजूदा सांसदों ने माना है कि उन पर आपराधिक केस है 106 ने गंभीर अपराधों हत्या हत्या के प्रयास अपहरण महिला अपराध में लिप्तता मानी दस सांसदों पर हत्या के केस भी दर्ज है इनमें चार भाजपा के हैं तथा बाकी बचे हुए कांग्रेस राकपा लोजपा राजद स्वाभिमान पक्ष व निर्दलीय के हैं चौदह सांसदों पर हत्या के प्रयास के केस हैं इनमें से आठ भाजपा तथा कांग्रेस तृणमूल राकपा राजद शिवसेना स्वाभिमान पक्ष का